皆さん、こんにちは。私は大京クリです。中国人です。タイトルは私、え私、両親と私です。よろしくお願いします。私、私、私は両親と離れて、今寂しくて、本しくです。 中国にいた時は父は家のことを私には何も話してくれませんでした今は電話で話してくれますくれます母はいつも私の体を気遣ってもっと注意を払うように言います父は少し腰が曲がり母は白が増え増えてきました 私は子供ではなくなくなったんだなと気づきました中国の両親の子供たちの愛は水の流れのように静かです両親と私はあまり話をしませんでした時々母は私のことを心配して言うけれど私はうるさく思いました 両親の気持ちはすごく分かっているけれど、ありがとうという言葉が言えませんでした。しかし私はとても両親のことを心配しています。けれど、口では優しい言葉が言えませんでした。両親の心を傷つけていると思う思ったからです。今、私は小さい 時よりも優しい言葉で話すのをとても良いと言います皆さんも両親の心を傷つけないでください両親と一緒にいる時間は短いと思う思う思うので一緒にいる時間一緒にいる時間を大切にしましょう そして幸せになりましょうご清聴ありがとうございましたはいありがとうございました